Ne? Okay, pass auf, ich habe keinen Bock, über irgendwelche politischen Sachen zu reden. Ist schon schlimm genug in der Welt. Wir reden über Sachen, auf die wir Bock haben, okay. die keine Bedeutung haben, aber die mal gesagt werden müssen. Alles klar? Na, halt die Backen, lass los. Alter, fahr los, Mann. Für alle, die sich wundern, was hier gerade passiert, wir sind nicht bei Carpool Karaoke, heißen die so? Whenever Forever, we gonna be together. Ja. Wir fahren heute mal durch Berlin und regen uns über Sachen auf, die uns tierisch auf den Sack gehen. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr, hier lange irgendwas <laughs> anzumoderieren. Wir fangen jetzt an. Zugucken! So, Alter. Auf geht's. Okay, pass auf, ich fange mal direkt mit der Scheiße an. Was passiert? Nicht ist was, was passiert. Es passiert jeden Tag. Wie kann das sein, dass, dass 13-, 14-Jährige in die Bahn gehen und ihr fucking MP, wer hat, also diese MP3-Handys. Ja. Die kommen rein, die sind zu fünf, die haben ihr fucking MP3-Handy so unfassbar laut mit irgendwelchen, ich ficke deine Mutter und wenn ich nicht deine Mutter ficke, dann ficke ich deinen Vater. Und das, ey, das sind ein paar Assis, die so eine Scheiße machen. Dazu ist es doch nicht erfunden. Wir hatten die, doch wieso, Mann? Es gibt doch Kopfhörer, ey. Das sind einfach richtige Krüppel. Die denken, dass sie dadurch hart sind oder, oder was weiß ich so, ja. Also keine Ahnung, Mann. Wie war das bei dir früher, wenn du mit Freunden unterwegs warst? Ja, da habe ich richtig laut Mucke angemacht. Ja, genau. Zeit. Deswegen bist du ja auch mit Freunden unterwegs, ja, damit du ja. dich gar nicht mit irgendjemandem ja. unterhalten musst. Nein, oder? Mann, das ist einfach richtig geil und ich bin, ich bin cool, ich bin in der Bahn, Alter, und, und jeder soll mitkriegen, dass ich krasse Gangstermucke höre, obwohl die äh, erst ab 16 ist. Ich bin aber erst 13 und höre sie trotzdem. Ich bin Outlaw, Alter. Ich bin richtiger Outlaw. Ja, ja. Wir sind die richtig harten Gangster. So. Ja, ja. Du sitzt halt da und weißt gar nicht, was du machen sollst. Innerlich denke ich immer, du gehst, so wie wir an irgendeiner Bahnhaltestelle halten, mhm. gehst du hin, reißt dem das Handy aus der Hand, schmeißt es aus der Bahn und sagt, es richtig auf den so, ja, oder schmeißt es einmal raus und sagt, da kannst du weiterhören, du Assi. Und dann, dann kommen irgendwelche Frauen rein, erwachsene Frauen, Mann, die sind, die sind doch alle, die sind doch wirklich alle 13, 14, 15. Ja. Kommen irgendwelche erwachsenen Frauen rein und es wird hinterher gepfiffen, es wird auf den Arsch gestarrt, es wird, so wo ich denke, Alter, du kriegst ihn doch noch nicht mal hoch richtig, ey spritzt er sofort ab, wenn er nach einer Sekunde drin ist, ja. Alter. Also keine Ahnung. Das große Problem an dieser ganzen Geschichte ist einfach, dass dass. Dass Leute diese, nicht Auto fahren können? Ja, dass Leute nicht Auto fahren können, ja, aber er guckt ja auch auf sein Handy. Diese, diese Ich-Bezogenheit. Ich gehe da jetzt rein, ja. ich höre jetzt laut meine Musik, ja, ich äh, springe über die Bänke, ich äh, sitze mit meinen Schuhen auf, auf den Bänken, obwohl gerade draußen alles voller Motter und Regen ist. So ist doch scheißegal, was die anderen sagen. Ich habe doch, die haben, man hat keinen Respekt mehr vor anderen Leuten und vor anderen Meinungen. Das auch vor, auch vor anderen Besitz einfach so, ja. Du, bist dann, das gehört nicht dir, Alter. Du kannst doch bitte machen, was du willst. Irgendwelche manche fressen, fressen irgendwas, die, die, denen läuft die Soße runter, Alter, auf die, auf die, auf die, auf die ganzen Bezug, Alter, da will ich doch jemand anders noch hinsetzen. Ja, nee, Was sollen die Scheiße? Ist doch scheißegal. Ja. Weil wenn die auf, aufstehen, dann, ist den, dann sind sie doch weg, das ist ja. doch scheißegal. Aber außerdem gibt es ja auch eine Putzfrau, die das macht, ja, so. ja, ja, genau. bezahle ich ja mit, ja. Ja, genau, das ist es. Richtige Missgeburt. Ja, total, Mann. In dem Zusammenhang, ich war äh, neulich äh, Basketball spielen, habe mit drei, weiß ich nicht, Typen gespielt, so Mitte, Ende 40, also erwachsene Männer, ja, wo du wirklich sagst, ja. die sind auch optisch erwachsene Männer. Kurz vorm Friedhof. So, kurz vorm Friedhof. Ja. Ey, und, und äh, da spielen irgendwelche äh, Teenie-Jungs, die vor den Mädels angehen wollen und schießen den Fußball immer permanent aufs Basketballfeld, weil ist ja lustig, um die Basketballer herumzuspielen, ja, so, weißt richtig, du? Ja, hey, so. und, und dann sagt der eine Typ, und er war auch noch Lehrer, sagt, ey, pass mal auf, wir haben dir jetzt dreimal gesagt, dass wir hier Basketball spielen, könnt ihr bitte da drüben, also nicht mal Assi, ne, könnt ja. ihr bitte mal da drüben spielen, ja. sagt so ein 13-Jähriger, zwei Köpfe kleiner als wir, sagt, ey, das ist halt ein Fußballplatz, man halt die Fresse, wir spielen ja auch, geht ihr doch woanders hin. Alter. Ey, was hast denn du damals? Ich hätte, ich hätte, weißt du, was ich gesagt hätte? Äh, tut mir leid. So, äh, tut, äh, äh tut mir leid, ja, äh, ist scheiße. Und hätte wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob die alle denken, naja, die können mich ja sowieso nicht anfassen. Du kannst die ja auch nicht anfassen. Nee. Was willst du nur machen? Du kannst doch als erwachsener Mann, kannst du ja nicht hingehen und sagen, komm mal her, mein Freund, und ziehst ihm eine durch. Das würde er verstehen. Wenn du ihm eine schellen würdest, dann würde er sagen, ja. <laughs> machst du halt nicht. Machst du halt. Machst du halt. Aber würdest du gerne machen. Und ja. dieses Verlangen, das ich in mir habe, das macht mir auch kein schlechtes Gewissen. Ich, würde, ich stelle mir vor, wie ich ihm eine, äh, ne, eine Schelle gebe, Alter, und ihm bricht das Genick dabei. Und ich wäre nicht, mal, ich wär nicht mal traurig, Alter. Er, da würde sagen, so, ja, und der Richter würde es verstehen. Er würde sagen, ja, er hat jetzt ständig den Ball rübergeschossen. Sagst du, ja, hat er so. Dann würde er sagen, so, naja, ich spiele auch Basketball, mich regt das auch auf, so ist das in Ordnung. <laughs> es, ist, es ist doch so, Alter. Ja, aber wo du schon sagst, hier mit dem lauten Musik hören, ja? in der BVG. Generell, Alter, die BVG, was ist das für ein Assi-Verein? Nicht nur, dass die, die Firma selber scheiße ist, weil, weil immer was schief läuft, sondern aber auch die Leute, die es benutzen, ja? Und ich <laughs> zähle mich nicht dazu, weil es ist einfach behindert, Alter. Also vor allem, wenn es so warm ist wie jetzt, reißen ja auch alle Spastiker da die, äh, die Fenster auf, ne? Aber leider ist es immer so, dass wenn einer das Fenster über sich direkt aufmacht, dass, es, nicht, dass, dass es bei mir zieht und nicht bei ihm. Ja. Und er sitzt da und hechelt sich zu und ich, und ich merke, wie mein Nacken ein, einrastet und ich denke so, Gott, morgen werde ich mich nicht bewegen können ganz viele Leute haben noch nicht kapiert, dass man erst die Leute aussteigen lässt und dann einsteigen. Das, ich, also, ich kapiere ich verstehe, es Das war eines der ersten Sachen, ja. die, die, die sie mir beigebracht haben. Erst aussteigen lassen, dann einsteigen lassen. Beim Drängeln jetzt, ja wenn ich bei, bei, bei Netto oder so an der Kasse stehe und jemand stellt sich einen Zentimeter hinter mich. Ne? Ich denke, will, will, will er mich jetzt bespringen oder was? Ich spüre seinen Atem in meinem Nacken ja, so, ja? ja, ja. Irgendein, irgendein und du gehst einen Asi. Schritt nach vorne und er geht mit. Ja, also, ah, ja, endlich geht's weiter. geht's ganz nah dran an mir. So. Ich denke mir so, willst du mich verarschen? Hat er kein äh, so Respekt oder, oder, oder Diskretion oder sowas. Ja, das ist mal ein bisschen so. Aber das ist dasselbe mit. Ey, und, nein, nein, nein, nein, <laughs> Alter. es war neulich, ich lasse jemanden Platz vor mir, weil ich das so richtig assi finde, ja? Ja. Ey, und dann sagt der Typ hinter mir, können Sie noch ein Stück vor? Ich war <laughs> bin fast ausgeflippt. Ich dachte mir so, was willst du mir denn erzählen, Alter? Ich lasse den Platz. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht nah ran an ihn. So wie du an mich. Wir machen hier keine Polonaise im Altersheim, Alter. Was willst du eigentlich von mir? Können Sie noch ein Stück ranrücken? Er hat mir fehl Fehlverhalten vorgeworfen, obwohl es gar nicht so war. Du hast die Schlange künstlich verlängert, Mann. Ich habe gesagt, äh, okay. Im selben Zusammenhang in Berlin, ne? Ja. Obdachlose oder, oder sind ja nicht mal Obdachlose. Es gibt ja echt Leute, denen gibt es auch gerne einen Euro oder so. Ja. Es gibt aber auch genau das Gegenteil. Wenn die dann aber kommen und so dicht an dir dran stehen und sagen, Entschuldigung, hast du ein bisschen, dann denkst du immer, was soll ich machen, soll ich dich, ich würde dich gerne wegschubsen. Ja. Du machst, A, machst du mir Angst, ja. dass du, B, stinkst du und C, spuckst du mir beim Reden, jetzt geh doch weg, Armlänge, meine Armlänge, so, wo, wo, Aufschrei, wie war das bitte immer, ein Armlänge Entfernung so? <laughs> Aber stell dir mal vor, du machst es dann, dann würden die Leute denken, guck mal, er stößt den Arm so, auf, genau, ja, genau, genau. So genau. richtig genau, eiskalter genau, Typ, genau. Alter, was ist mit dem los? Weiß ich auch nicht. Ja. Weiß ich nicht. Entschuldige, ganz kurze Frage. Ja, ja, ich, ich will nur. Neulich, ne? Er sagt so, ich hätte gerne was zu essen. Ich hätte gerne was zu essen. So, so eine Frau sagt so, ja, ich habe noch eine Stulle von heute Morgen, die habe ich mir gemacht. Er guckt sie an und sagt so, ich will aber was Warmes. <laughs> ich dachte, <laughs> Ich dachte mir so, du Wichser, du willst Geld, weil du was saufen willst, Alter, weißt du? Die Frau, ey, die hat sich so krass erschrocken. Sie sagt so, ich gebe nie wieder jemandem was, die ist gezeichnet fürs hey, Leben, ey. Was soll das? Weißt du, was mir auch auf den Sack geht? Nee. Dass an deinem scheiß Auto so warm ist hier. <laughs> ist das übertrieben warm? Mach mal das Fenster runter. Ach, ja, nee, das ist ja Tonscheiße. <laughs> Äh, wir müssen die Fenster zulassen bei 30 Grad in der Sonne. Eltern. Ja. Eltern die der Meinung, weiß ich hab, weiß gar nicht, ich glaube, es damals, gab es damals in der Politik diese Laissez-faire-Politik. Ja. Lass doch die Kinder machen, was sie wollen. Ja. Lass sie doch rumlaufen, lass sie doch durch Anti-autoritär. die... Anti-autoritär. Lass sie doch durch die Bahn laufen. Und wenn das Kind gegen die Fenster spuckt, dann spuckt es halt gegen ja. die Fenster. Das ist ein und Ausdruck seiner Persönlichkeit. Ja, yes, genau. Er muss sich doch erleben. Und Kinder werden heutzutage auch nicht mehr geimpft, habe ich gelesen. Ne? Ah, okay. So, das sind sogenannte Impfgegner. Krankheiten, die die letzten 30 Jahre ausgestorben waren, so wie Masern, Scharlach und so, weil Eltern einfach ihre Kinder impfen lassen haben, die werden heute nicht mehr geimpft. Ja. Kinder, die sollen, nein, das macht die Natur von alleine. Ja. Es wird ja nicht mehr, es wird ja, hier nicht mehr geimpft und die Kinder werden auch nicht mehr erzogen. Und wenn, und wenn der Kind, wenn der Kind, <laughs> ja, wenn der Kind in der Viererreihe in der fucking Bahn vor mir sitzt und 40 Mal mit seinem Kn Kinn, äh, Bein, ich raste aus hier, 40 Mal mit seinem Bein gegen mein Knie tritt und die Mutter sieht das und ist der Meinung, das Kind darf auch noch 42 Mal gegen mein, dann raste ich aus innerlich. Indianer weinen nicht und Jungs dürfen keine Gefühle zeigen. das ist doch Schwachsinn. Lass doch die Kinder weinen, lass sie doch Gefühle haben. Aber wenn das Kind irgendwo gegentritt, dann muss man auch als Elternteil in der Lage gegen sein. Gegen einen anderen Menschen. Gegen einen anderen ja, Menschen muss man auch in der Lage zu sein, zu sagen, pass mal auf, mein Freund, ja? Heute Abend gibt es wieder schön auf den Arsch. Ja. Dir ist oder was passiert? Passiert, erzähl doch mal. Also, Alter, ich, ich saß da äh, gegen, äh, ich saß in so einem Vierer in der S-Bahn gegenüber sitzt so ein kleiner Junge mit seiner Mutter und neben mir sitzt auch ein kleiner Junge. Ja, also die haben also gehört, gehört zu der Mutter, war. Äh, der kleine Junge sagt zu fahren in, in S-Bahn rein so, ja Mama, hier habe ich mal was gegessen. Schön für dich, <laughs> sagt sie zu ihm. So guckt dabei aufs Handy. Sagt sie, schön für dich. Sagt sie so, doch, weißt du noch, als wir hier mal waren, Schön für dich. Er sagt so, ja, aber Mama, ich war heute äh, in der Schule und du hast mir gar kein Trinken eingepackt. Schön für dich. <laughs> ja, ich habe ich hab seit sechs Stunden nichts getrunken. Schön für dich. Schön für dich. Da steht der Junge auf und geht, ne? Und da <laughs> steht der, steht der andere, der Kleinere auf, setzt sich neben sie, ja? Und sie sagt so, ich hab dir gesagt, du sollst sitzen bleiben! Ja, aber Mami, Mami, ich wollte neben dir sitzen. Schön für dich, sagt sie und guckt ins Handy und tippt, ja. Und dann war er die ganze Zeit ruhig, ne? Und sagt so, wenn man nach Hause kommt, dann gehst du sofort aufs Zimmer, ja. Das ist auch so eine Mutter gewesen, die hat auch am, am, äh, am Kinderwagen geraucht, ne? Wenn ich das sehe, da könnte ich ausleppen. Rauch so viel du willst, Alter. Rauch bis du stirbst, bis du schwarz wirst, ja. Aber rauch nicht in das Gesicht von deinem Kind rein. Ja, ja, ja. Unglaublich. Ja, weißt, ich lache jetzt hier, aber als mir das ist, ist es traurig. Das Kind steht auf und sagt, aber Mama, ich, das, die Mutter <laughs> ja. ist so beschissen zu dem Kind ja. und er sagt trotzdem, weil er ja denkt, das ist Liebe, Mama, ich wollte mich doch nur neben dich setzen. Ja, Schön für dich. Das ist der Wahnsinn. Das ist Ey, außerdem Mütter, die sofort wieder rauchen, wenn das Kind noch im Kinderwagen ist. Da, da, da habe ich auch dann leichte Zweifel, ob sie wirklich in der Schwangerschaft aufgehört haben. Ja, ja, ja. Warum machst du Kinder, Alter? Warum machst du ja. Kinder, wenn du so scheiße zu denen bist? Ja. Ah. Und die ganzen YouTuber, die von heute auf morgen Millionen machen. Oh, ich bin so real, ich bin so authentisch und hey, ihr Süßen da draußen, ich hab euch lieb.